励ますぜーわびっくりした感情ください <laughs> What is up, Drum Alert Nation? I'm your host, Killer Keemstar. Let's get Roy into the news.こんばんは、天気予報の時間です。 今日の天気はどうですか見ましょう。そうですか。じゃあ、トピカの天気はちょっと違います。でも、あバンコクの天気は多分正しそう。This is real now. Okay. すみません。あバンコクの最低気温と最強気温はちょっと違います。 ごめんなさいじゃあジョッシュバンコクの天気はどうですか今雪です気温は5度ですおお <laughs> 雪です 雪が降っていますおジャックですトピカの天気はとても寒いでしょ最強気温は12でしょそして 最低気温は3でしょおお今とても暑いです気温は50度ですそれはちょっと違いますよじゃあ佐賀の天気はどうですか見ましょう最低気温は 柔道でしょ雨が降っています気温は14度ですああ see you anymore. I don't know why I did that. Alright. No. No. No. No. Oh. No. Are we getting all the filming done today? Yes. Okay. Then I'll do something along the lines of like, uh, I don't know. This is still recording. Yeah. Please don't use that. <laughs> and I've done that like <laughs> three times now. Or just don't worry, I won't. Don't worry, I won't use it. Uses it. He's <laughs> getting oh, just. For uh, Sumimasen.